在影片开始之前，请先订阅并开启小铃铛，才不会错过上片通知哦！记得按赞、留言并分享。Hello，大家好，我是乔巴，今天要来教大家怎么样做漂亮的拉花喽！ Fuck this shit, I'm out. Mm-mm. Fuck this shit, I'm out. No thanks. Don't mind me, I'ma just grab my stuff.